Друзья, всем привет! Поздравляю всех с Масленицей. Наступила Масленица. И, конечно же, какая Масленица будет без блинов? У меня на канале уже есть ролик, где я пеку блины. А сегодня у меня немного другой рецепт. Итак, для теста я беру два яйца. Беру примерно 1 треть столовой ложки соли, полную с горой столовую ложку сахара и на кончике ложки соды. Все это перемешиваю. И добавляю сюда примерно полтора стакана молока. Дальше я беру муку, начинаю просеивать ее туда и потихоньку перемешивать. Как в моем прошлом ролике, я замешиваю густое тесто, как на оладьи изначально. Так, вот смотрите. Я замесил тесто густое, примерно как на оладьи. Теперь я добавляю сюда молоко. Именно так вот, когда начинаешь месить тесто на блины, оно получается без комочков. Так, смотрите, вот я тесто замесил, все, у меня тесто готово. Теперь я отправляю сюда полстакана кефира. Еще добавляю кипятка, примерно одну треть стакана. Так, ну вот у меня тесто готово, все. И в самом конце я добавляю растительного масла. Итак, ну вот, тесто у меня готово. Э, я ему дам минут 15 постоять, отдохнуть. И приступлю к выпеканию блинов. Так, ну все, у меня тесто отдохнуло. Я беру сковородку, ставлю на плиту. Наливаю немного масла. И жду, пока у меня нагреется сковородка. Так, ну вот у меня сковорода нагрелась. Все, я приступаю к выпеканию блинов. Первый блин. Будет комом или нет, сейчас посмотрим. Первый блинчик у меня получился. Уважаемые зрители, поздравляю всех с Масленицей. Спасибо за внимание, всем пока.